Yang seterusnya, warna nipis. Wei, nak mana tu wei? Ha, uh, oh, ni siapa? Lah, nak usuk. Wei, nak balik ke lah. Ah, hati-hati ya, wei, nak kenapa? sebagai gambar di dalam tepung Biar tepung tidak berhujan Tari gambar di dalam tepung Biar tepung tidak berhujan Tanya, mau kita ke tanah? Sampai kita di batu empat Hidup perlu berkasih sayang Tanah air ada tidak mengempat Hidup perlu berkasih sayang Tanah air ada tidak